Найспа мен көзім көгеріп келгенде кечінде не де ойлап қалдың эч нерсе деп ойлогон Кешінде келгенде сенің көзүң көк эмес болчу қачан көгөрдү анан нурбек мен сени ичпей кел беле